46 46 km km da Jurema Porque esse cara tá pisando Ô oh, cacete Filho da sua mãe Viu né galera Tomara que eu tenha pego a plaquinha dele, tá? Por pouco a gente não bate, galera A carburada é top, velho Urra, uh, olha isso, mano. Os caras viram de uma vez, mano. O moleque parece que moleque tem uns 10 anos, mano, tá dirigindo. Você é louco, velho. Aqui na minha cidade tá tenso, mano, dirigir. Da puta. Você vê, você vê. Como é que um desgramado desse ainda dirige? Filho de uma égua, velho. Hum, hum. Cuidado, amigão. Corredor, cara. Eita, p... quase deu ruim. Eita, p... Quase deu ruim. Caralho, meu. Foi por pouco. Ai, doido. Olha, eu ia bater nele por causa dele, viu? Tá doido, eu segurei com tudo ali agora. doido, mano. É, caralho! Tá doido, mano. O cara ali é loucão mesmo, hein? É isso aí, galera. Quero agradecer a cada um aí que tá desde o começo comigo. Sempre deixa o like, comenta nos vídeos. Eu tô na porra, Caralho! Porra! Tranquilo. bota a cara assim não. Surprise, motherfucker. Ô, oh, Rafinhão.